हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डिफरेंट वर्जन्स को लेकर के है हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2009 अब देखिए ये जो ओपन किया है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंट वर्जन है एक्सेस का ठीक है अब अर्लियर वर्जन है और यहाँ पर ये पुराना वर्जन है तो जो लोग पुराने वर्जन को यूज करते हैं जो लोग पुराने वर्जन को चलाते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए और जो लोग नए वर्जन को चलाते हैं उन लोगों को कैसे काम करना चाहिए दोनों में डिफरेंस देखने वाले हैं ये स्टार्ट किया जाए इसको तो सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले पुराना वाला वर्जन ओपन करता हूँ इसमें कैलकुलेट करना आसान थोड़ा सा नहीं है इसमें क्वेरी में जाकर के हमें कैलकुलेट करना पड़ता है तो सबसे पहले ये डेटाबेस बनाया अब मान लीजिए यहाँ पर ये टेबल वन ही इसको रहने देता हूँ अब यहाँ पे ये प्राइमरी की है यहाँ पर एक फील्ड में डालता हूँ जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ first F I R S T first तो ये फर्स्ट लिख दिया अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर आएगा ठीक है और यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर नंबर रख देता हूँ ठीक है फिर यहाँ पे सेकंड नंबर लिखता हूँ S E C O N D second तो यहाँ पे सेकंड वाला नंबर आएगा और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे इसको टोटल करते हैं आप T O T A L total तो जब टोटल करेंगे तो टोटल यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे जैसा कि आपको पता ही है ठीक है तो अभी आप इसको यहाँ से व्यू पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं और यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं तो जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पे लेकिन टोटल होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा फिर यहाँ पर वापस से आते हैं और यहाँ पे फिर टोटल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे टोटल होता हुआ नजर नहीं आएगा लेकिन यही अर्लियर वर्जन है मींस कि 2016 या 2019 अगर आपके पास है या 2021 जिसे ऑफिस 365 भी अगर आपके पास है तो बहुत बेटर है वहां पर क्या फैसिलिटी मिलती है आइए देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक अलग वर्जन मैंने रखा है अपने पास अब यहां से क्लिक करता हूं ब्लैंक डेटाबेस पर जैसे ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं तो यहां पर ये इस तरीके से आता है और अब देखिए यहां पर जब आते हैं तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का मिलेगा लगभग वैसा ही है लेकिन अब यहां से चेंज होने वाला है तो यहां से ओके करता हूं अब देखिए यहां पर ये प्राइमरी की है अब यहां पर आता हूं तो यहां पे मैं क्या करता हूं फर्स्ट जैसे वहां पे लिया था फील्ड वैसे यहाँ पे ले लिया फर्स्ट और यहाँ पे S E C O N D आप थर्ड फोर्थ भी ले सकते हैं चलिए यहाँ पर थर्ड भी ले लेते हैं T H I R D third कर दिया लेकिन यहाँ पर हर बार देखिए टेक्स्ट ना आकर के शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पर जो डेटा टाइप है यहाँ पर नंबर हमें रखना है ठीक है चलिए यहाँ पर भी नंबर रख लेते हैं यहाँ पर भी नंबर रख लेते हैं तो अभी तक तो ये समझ में नहीं आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है अब यहाँ पे समझ में आएगा यहाँ पर टोटल रखता हूँ ठीक है ये टोटल कर लिया अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो नीचे हमें मिलता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेटेड है जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में कोई भी आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलता मैं आपको फिर से डिजाइन व्यू पे लेके दिखाता हूँ यहाँ पर देखिए टोटल अब देखिए इसमें कहीं भी कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर अर्लियर वर्जन में कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होगी ठीक है तो यहाँ पर क्या करना होगा यहाँ पर ये जो टोटल है यहाँ पर इसके जगह हम क्या रखेंगे कैलकुलेटेड डेटा टाइप तो ये कैलकुलेटेड रख लिया हमने और करना क्या होगा यहाँ पर कैलकुलेट करने का काम करना है क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर F I R S T ये हो गया फर्स्ट फिर प्लस करेंगे फिर यहाँ पे S E C O N D second हो गया फिर प्लस करेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे T H I R D third तो इस तरीके से ये कर दिया है अब यहाँ से ओके okay कर देना है और ओके okay करने के बाद क्या करेंगे यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देंगे जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल होता हुआ नजर आएगा आपको तो अभी हमने कोई नंबर ही नहीं डाला यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पे दो ही नंबर का टोटल अपने आप आ रहा है अब देखिए तीसरा नंबर भी डाल दिया तो यहाँ पे टोटल आने लगा तो ये फायदा है ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ आ, अगर मैं पॉइंट वाला डालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पॉइंट वाला नहीं लेगा क्योंकि हमने नंबर डेटा टाइप लिया है पॉइंट वाले के लिए अलग कहानी है ठीक है तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाता है लेकिन यही चीज अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 में करनी हो तो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे क्रिएट पे जाना पड़ेगा फिर क्वेरी डिजाइन पे जाना पड़ेगा एक क्वेरी बनानी पड़ेगी ऐड कर दिया टेबल को और यहाँ से फर्स्ट सेकंड और टोटल ये सबको लेकर के फिर यहाँ पर कॉलन लगा करके आपको टोटल करना होगा तो यहाँ पे F I R S T करना होगा ये फर्स्ट और बंद करके प्लस का निशान लगाइए और यहाँ पे S E C O N D second ठीक है बंद करिए इस तरीके से करना होगा और यहां से रन पे क्लिक करना होगा तो यहां पे देख सकते हैं यहां पर भी टोटल आ रहा है लेकिन एक क्वेरी एक्स्ट्रा आपको बनानी पड़ जाएगी जबकि आप 2007 को यूज करेंगे जबकि आप यूज करेंगे अर्लियर वर्जन तो यहां पे देख सकते हैं ये आ, मेरे हिसाब से 19 है 2019 तो यहां पर कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है अच्छा चलिए अब बात करते हैं कि अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं जैसे ये नंबर डेटा टाइप है ना तो यहां पर मैं ये चाहता हूं कि ये पॉइंट में भी वैल्यूज ले तो पॉइंट में वैल्यूज ले इसके लिए क्या कर सकते हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना थोड़ा सा सेटिंग करना है ये जो है ना यहां पर अब नीचे आ जाइए ये जो जनरल दिया हुआ है फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर और यहां पर आप फील्ड साइज जो दिया हुआ है ना इसमें हमने रखा है लॉन्ग इंटीजर तो हम इसको सीधा सीधा क्या करते हैं डबल बना देते हैं डबल यहां पर भी वही काम करते हैं जहां पर भी आप डबल बना देंगे वहां फायदा ये होगा कि आप पॉइंट में भी एंटर कर पाएंगे तो ये देखिए यहां पर आए और यहां पर आकर के इसको डबल बना दिया फिर थर्ड वाले को भी डबल बना देते हैं ताकि हम पॉइंट में वैल्यूज एंटर कर पाए तो ये बड़ा आसान है देखिए एक बार ये कर लेंगे तो आपको अर्लियर वर्जन के साथ काम करने में ही आ, आ, मजा आएगा पुराने वर्जन के साथ आप काम नहीं करेंगे ठीक है देखिए ये देखिए यहाँ पे आ गया अभी यहाँ पे 4.5 अगर मैं कर देता हूं तो क्या ये एक्सेप्ट कर जाएगा एक यही मैटर है तो 4.5 किया और यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे 6.9 इस तरीके से 96 कर दिया तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है लेकिन यहाँ टोटल में कहानी चेंज है टोटल में होल नंबर में आ रहा है ये इसे राउंड कर दिया जा रहा है ठीक है यहाँ पे देखिए ये राउंड हो जा रहा है ये राउंड होकर के रिजल्ट आ रहा है हमारा तो टोटल में भी आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो टोटल में भी आए इसके लिए हमें कैलकुलेटेड डेटा टाइप में जाकर के ये जो रिजल्ट टाइप लॉन्ग इंटीजर दिया हुआ है इसको क्या बना देना है डबल बना देना है तो बस इसको डबल बना दीजिए काम हो जाएगा आपका ये देखिए आप देखिए यही चीज जो है पॉइंट में भी आनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में भी आने लगी यही चीज अगर आपको 2007 में करना होगा तो तो कर सकते हैं नो प्रॉब्लम और ये जो टेबल है ना इसके डेटा टाइप में जाना होगा और फिर यहाँ पर भी वही काम की हमें डबल बनाना होगा ठीक है ये जो नंबर है ठीक है इसकी फील्ड प्रॉपर्टी में जाकर के और यहां से इसको डबल बना दीजिए बस डबल बनाने की देरी है डबल जैसे ही आप बनाएंगे हालांकि ये एडिट नहीं होता है जब एक बार क्वेरी बन जाती है तो परेशानी होती है आपको एडिट करने में तो इसको डबल ही बनाना पड़ेगा इसको डिलीट करके डबल बनाएंगे तो काम आपका आसानी से हो जाएगा उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी